ассалаумағалейкум құрметті жерлестер е мынау батыр інімізді осы депутаттыққа тіркелгеннен бері қасында жүрмін өйткені қазіргі мен өзім есімім ғинаят болады бірнеше жыл жолдастар мемлекеттік қызмет істеп әрбір саладағы қатынастарды білемін мен осы өткен осыдан жиырма жыл болған өткен бір мәселені айтып кеткім келеді сол бізге сабақ болатындай болды сыртынан айтып ғайбаттамай ақ қояйын осыдан жиырма жыл бұрын осы депутаттыққа біздің амангелді ауданынан ұсыну болғанда бір жас жігіт қылпылдап тұрған сол депутат бала дегенде ауылдың күндері мына жас баладан қолына не келеді бұл ештеңе келмейді анда жоғарыға барғанда сөйлейтін адам керек деп бір сырттың жігітін сәмбелетіп сайлаған болатын сол жігітіміз сайлаған депутатымыз ауданға қанша деп бір рет салған емес ал енді жаңағы жас жігіт бизнеспен айналысып сондай жақсы азамат болды мен мысалы осы астанада тұрсам да амангелдік азаматтармен бірлесіп еліміздің небір іс шараларына қаржылай көмек көрсетіп оған звондағанда жаңағы жігіт а деп біріншіде дегенде миллионнан ақша береді міне елдің жігіті елдің қамын ойлайтын жігіт көрдіңіздер ма ана жігіт не болды қазір кетті оны сондықтан мен батырдың ініміздің соңынан осылай қолпаштап жүргенім елде өскен елдің үлкеннің қадірін білетін елдің жағдайын ойлайтын осы батыр сияқты елдің азаматтарын депутаттыққа ұсынуымыз керек сондықтан да бәріміз бір кісідей болып тек қана батыр емес батыр ініміз сияқты қай жерде болса да ауылдан шыққан азаматтарды сайлайтын болайық ал батыр інім міне әрқашанда қадамың құтты болсын еліміз жеріміз деп еңбек ететін азамат болды рахмет қайын бәрекелді қолдаймыз ба